ki nañ ko kennal xamne kenn la yalla ko def li yàlla def nañu neex nu bànneexoo ko kii nañ ko kennal xamne kenn la yalla ko def li yàlla def nañu neex nu bànneexoo ko كفاني أبي زمان جملة غداء ولي خاد أحبابا بمصير النساء من سيدي بابا خوني كفاني حفيظ Mes paroles, mes, intentions et mon action sont tournées vers celui qui m'a préservé du mal, du danger et du doute. Le gardien vigilant et défenseur m'a préservé de l'ensemble des ennemis et m'a attiré des partisans par qui je révèle ma dévotion. ne yalla fegal na ma samay non, kafani hafisun yalla mi nga xam moy hafis di aji watu ja fegal na ma te moy maanihu nit moy aji tere ja jumlatul ida, kafani hafisun maanihun jumlatul ida wali xaad ahbaban bi musirun sama non yep momako fegal ca mu khadimatul amda waaye da ca doyon seuk bam ma fegalé lol nga xay ben non mëne dara waaye wali xaada ëh baaban biim isronuskaa dafa maa wammatal ay soppe yo xamni ne bis bu ne ñuy ci fel giñ ma sopp Mes paroles, mes, paroles, mes intentions et mon action sont tournées vers celui qui m'a préservé du mal, du danger et du doute. Le gardien vigilant et défenseur m'a préservé de l'ensemble des ennemis et m'a attiré des partisans par qui je révèle ma dévotion. loolu nag mooy taalibe Serigne Touba yi xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaakaari jaam mu mel ni nun danoo war a sant rek ndax kii nga xam ne moom la nu suñ borom booleel di Serigne Touba xaadimu rasul kenn xamul lu mu doon kenn xamul Serigne Touba lu ful ko ma soon bii ñuy jàng doy nag cant ndax fii ñu koy jàng fi la Serigne Touba daan toog. fekke nan mag ñi nga xamne ne ñoo nekkoon ak sëriñ bi fi la neeg bi nekkon ni li ñu def ni mu wër ni lool mo doon neeg bi di neegum ñax neeg bi mom fekk nañ ko fi sëñ mel limit job dagana ak sëñ mahmoud fall sëñ tubaa di len jàngloo khassida yi fi lañ ko daan jangé ci kanam sëñ tubaa نبيت العمى عني وجدني بأوبة سيئا بلا كذب ولي وسع الأحباب te it nii nit ñi yaroo mag ñi wax nañ ma ne noonu lañ doon yaroo ndax xasida bu ñu koy jàng kenn du wax kenn du wax sëñ Tuubaa du ko nangu kenn du wax ñëpp dañuy def tekk di dégloo fii mu ne fekk kenn waru fee yor sax ab xasida ab téere naan da nga koy jàng boo xasee ba dugg fii ful ko ma soon bul jàng ab xasida bul yor kurus naan da ngay wérd bul def dara déglul rek waaw déglul rek ndax mag ñi andon ak Serigne Touba nonu lañ nekk won fi ak Serigne bi xasida yi Serigne Touba Serigne Diop Dagana na neena Serigne Touba ci la daan ganale gan ñim gëna fonk gani nar yi nga xamne dañ da joggé gànnaar ak borom xam-xam yi daan joggé fu ne di ñew fekk fi Serigne Touba comme ci ganale dalay wo Serigne Mat Lamine Diop Dagana bind nako Serigne bi daana len ganalee ñuy yëkkati ay beuyiti yi xasida yi nak ci nga xamné seigne sëñ Tuubaa mu wax né ilay xaadalaahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini ilay xaadalaahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li yalla yàlla wammatal na ma jox ma loo xam ne jox kenn ti dootu ko jox kenn Dieu m'a accordé des dons qu'il n'a jamais accordé et qu'il n'accordera jamais à un être humain lolou dafa bari manam du len rek jamxu la Jam hola, jam moy lu bari lu mufrad lu bari la lo xamne seigne touba bam ko amé kenn musuko am te kenn dootu ko am qasidam yi boko sété la tambalé alifu a'udhu min minash shaitanir rajim hayin ga waaw ga sal ga jël ko araf para araf def ci nangami qasida te genn qasida bu ko tak morom ma def ko bismillahir rahmanir rahim jël ko baba sin sa mim ga ليف لام لام لام الساقير ليف لام را هالونك ميم ليف غا اج مونرا ليف لام را هالونك يا ميم ليب غا ديف كو حرف بار عرف قصيده اي خسده يو باري بسم الله الرحمن الرحيم جين بوكو تك سما روب يل فاتحه الكتاب ديف كو نونو اي خسده يو خامني جين بوكو تك مروبم تامبلي بقره مينل جينتي وناسي اي جونه غا ديف كو قصيده ليك ليك غا صح مولا لو ملني وانك لا لا خلق اسيمين genn waaw gi nga def ko lu mat fukki bayit ak ñaar melni muqaddimatul amda alif gi non diko def nonu lolu ba adina soso ba ba muy tukki kuko massa def kuko deg wala mu gis ko nama ko wax kudul seigne touba waye xassida xassayi di rek la wax buñ ci gu ci woor ni seigne ko bind mustam mom do nga ko def ken xamuko won sax ba diko def te li gëna yéme moy li ci ëpp lim nga def ko ci biir non xolal gogu dal xol seigne bi lim bind ci biir nonam seigne touba musta yilif bopam bam genné loxol way juram di seigne mamar andi sel rek la també ci loxol non waaw juroom yetti at yu manki juromi ati ganar danaka juromi ati eh, jolof fukki at ak juroom ñaareem fenn fu bi yilif bopam amut waye mu am dalak mana bind limuy bind te ken mënu ci dindi lenn wowu fit ak gogu tay ak gogu dal kenn ku ko am ku serigne touba amut bind ci loo xam ne li taalibe yi bari bari bari ku nekk am nga xasida goo xam ne sa morom amut te saa su ne nga dégg xasida goo xëy mësu koo dégg te it saa yoo ko déggee day mel ne tey jii nga koy door a dégg du la sàppi du soof xoolal ma waay bu li muy daj بسم الإله يا مدوها بلا مناي ولم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مواهب نافي في مضاء صافي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد وسلم تسا يو ديغي مواهب داي ملني مسوكو ديغ داي ملنا تاي غاي دوري ديغ مواهب سيدنا توبا كين ميلوت نه موم te كين دو مل ne mom ba ila yumil مواهب في في مضاء صافي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا اكرم صل على سيدنا محمد وسلم وا كون كي موم كو يالا بولي اك موم دا نغي ورا سانت بو باخ بيد ويما سين مو تابد نفوسو من تعلقو بيا دنيا اخرى ساك فل ربيا لولو موي ليبر ني بكانم ني اديو سي موم وارنا نيو تاي وارنا نيو دال تابد نفوسو man taalaxo biha dunya wa uxra addina ak alaxira ne saaka fal rabbiya loolu ngëneelal suñu borooma ngëneelal yàlla loolu nag loo ko yàlla defal moom Serigne Touba li mu am kenn amu ko li man kenn mënu ko. kenn amu ko kii nu am ñeeg kenn amu ko. kenn amu ko. sëñ bi nee sëñ Touba kenn amu ko. da ngay dem sant bu baax. El Hadj Fallou Mbacké nee sëñ Touba kenn amu ko. baax rakk ju toll ne maam Thierno Birahim borom Daaru Muxti ku ko am mas ngaa dégg ci addina ba addina sosoo ba léegi ku am rakk ju mel ne maam Thierno maam Cheikh Anta. mam serigne afé serigne massamba mbolem rakam yi kenn ku ma sa am rak yu mel nonu amul njabotam gi ñuy askanel ci mom ay dom ku melni serigne modou sa kenn musu am ku melni serigne fallu kenn da ko ma am ku melni serigne serigne bara serigne besiru. njabotam gi kenn ku ma sa am dom ju melni domam yi amul ku ma am rak yu melni rakam amul ku ma sa am téré yu melni amul kii nañ ko kennal xam ne kenn la yàllaa ko def li yàlla def na nu neex nu bànneexoo ko kii nañ ko kennal xam ne kenn la yàllaa ko def li yàlla def na nu neex nu bànneexoo ko kii nañ ko kennal xam ne kenn la yàllaa ko def li yàlla def na nu neex nu bànneexoo ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ngeen baal